हेलो फ्रेंड्स आज हम अडॉप पेज मेकर में अलाइन टैक्स सीखेंगे सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए न्यू पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेटअप का एक बॉक्स दिख रहा है इसमें पेज साइज में हमें ए फोर साइज सिलेक्ट करनी है ए फोर सिलेक्ट कीजिए और ओके दीजिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज मिल रहा है हमें टी टू लिख के टैक्स लिखनी रहेगी यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टैक्स लिख रहे हैं अलाइन टैक्स यानी टैक्स के ऊपर इफेक्ट्स देनी रहती है तो जिसके लिए हमें टैक्स लिखनी जरूरी है जैसे हमने यहाँ पर टैक्स लिखी अभी टैक्स की साइज हमें चेंज करनी है तो टैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में आप जाइए और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज दी हुई है आपको जो भी साइज सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर टैक्स की साइज चेंज हो गई है अलाइन टेक्स्ट की इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना रहेगा आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए माउस का कर्सर ड्रैग करके यहाँ पर सिलेक्शन हो गया अभी आप टाइप में जाके अलाइन का ऑप्शन आपको दिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अलाइंस है लेफ्ट राइट सेंटर जैसे हमने सेंटर सिलेक्ट किया सेंटर में हो गया अलाइन में जाके हम राइट right सिलेक्ट करेंगे तो हमारा अलाइनमेंट राइट साइड यानी टेक्स्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव हो रही है अगेन हम अलाइनमेंट में जस्टिफाइड करेंगे तो टेक्स्ट इन अ सीक्वेंस में प्रॉपर जस्टिफाइड फॉर्मेट में आएगी जैसे हम अलाइनमेंट में सेंटर सेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट सेंटर में सेट हो गई है हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है अलाइनमेंट थैंक यू